Well, today marks a significant day in the history of Boro Territorial Council as governor's rule comes into effect after the council elections were deferred owing to the outbreak of the novel coronavirus. Briefing news persons regarding this development, Hagrama Mohilari today said that he is still the BTC chief unofficially but when asked if the BPF's alliance partner BJP had betrayed his party, Hagrama Mohilari said he had nothing to comment in this regard. He maintained that the BF, BPF along with the state government had appealed to the governor for extension of BPF's rule in the BTC for another six months. That's right viewers, in a significant development today marks the, in the history of a Boro Territorial Council, governor's rule comes into effect after the council elections were deferred owing to the outbreak of COVID-19. Well, briefing news persons regarding this development, Hagrama Mohilari today said that he is still the BTC chief unofficially. When asked if BPF's alliance partner BJP had betrayed his party, Hagrama Mohilari said that he had nothing to comment in this regard. He maintained that the BPF along with the state government had appealed to the governor for extension of BPF's rule in the BTC for another six months. নাই নাই এয়াৰলাইন্স আছে এয়াৰলাইন্স আছে আমি এয়াৰলাইন্স হিচাপে বি টি চিটো ছয় মাহ এক্সটেনশ্যন কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাইছিল কিন্তু গভৰ্ণৰে মানা নাই এইটো আমাৰ ক'ব লগা একো নাই সেইটোৱে নাই নাই মই একো নাই মই এতিয়াও চু এতিয়াও চিব চিব হৈ আছে মই এতিয়াও চিব হৈ আছে এইবিলাক চিন্তা কৰিব নালাগে বিজেপিৰ প্ৰতাৰণা না কি এইবিলাক মই বুজি নাপাওঁ মই একো নক'ম মুঠতে আমি চৰকাৰ হিচাপে একেলগে ছয়মাহ এক্সটেনশ্যনৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছিলোঁ গভৰ্ণৰে সেইটো মানা নাই সেইটোৱে আৰু আজি হয় মই চিফ নহয় অফিচিয়েলি কিন্তু মই চিফ হৈ আছোঁ Mohila Ari further added that he will move the court and file a PIL over imposition of governor's rule in the BTC. And he also stated that he will seek for conducting polls, preferably in October. নাই এইটোতো এইটোতো উপায় নাই এটা নিয়ম আছে আমি আজি পি আই এল কৰিম কৰ্টত এই কথাটো সকলোৱে জানে তো পি আই এল দিয়াৰ পিছত ৰিজাল্টটো কি আহে এইটো এসপ্তাহৰ ভিতৰত পাই যাব আমিও সেই সাংবিধানিক যিখিনি ৰাইটছ পাব লাগে সেই হিচাপত আমি আজি পি আই এল কৰিম সেইটোৱে ইলেকশ্যনটো মই অক্টোবৰ ভিতৰত হ'ব লাগে সেইটো বিচাৰিছোঁ আৰু এতিয়া যিখিনি ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিটো আজি যোৱাকালি আমাৰ ওচৰত কথা দিয়া মতে আজি এটা ন'টিফিকেশ্যন ওলাব লাগে যিহেতু ইলেকশ্যনটো কেঞ্চেল কৰা নাই আৰু কোড অফ কণ্ডাক্টটো উঠাই দিয়া নাই আৰু আমাৰ যিটো কেণ্ডিডেট সেইবিলাক আজিলৈকেও এছ এ টিছ আছে নমিনেশ্যন দিয়া কেণ্ডিডেটসকলে Meanwhile, Mohilari exuded confidence that the BPF will retain power in BTC and when polls are conducted. He further appealed to the BPF workers not to be tense. মই আজি আমাৰ বি টি চি অঞ্চলত আহ, যিমান বি পি এফ কৰ্মী আছে বা যিমান বি পি এফ দলক মানে সহায় কৰি আহিছোঁ সকলোকে মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে আকৌ বি পি এফে চৰকাৰ গঠন কৰিব ইয়াৰ কাৰণে নাৰ্ভাছ হ'ব লগা একো নাই আৰু মই এটা কথা আমি মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ পৰা মানে আমাৰ যিমান বি পি এফ দলৰ কৰ্মীসকল আছে সকলোৱে মানে নিজৰ নিজৰ ঘৰত এটা এটাকৈ বি পি এফ দলৰ ফ্লেগ মানে উৰিব লাগে আজিৰ পৰা ময়ো আজি আমাৰ এই ঘৰৰ বি পি এফ দলৰ ফ্লেগ এটা মই ৰাখিম